Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa araw na ito, akin po kayong ipapasyal, samahan niyo ako. Alam niyo ba mga kaibigan na dito, sa lugar ng Quiapo, sa halagang 10 piso ay makakakain ka na, may ulam ka na, at may kanin ka pa. Aba, talaga naman, nakakabigla at hindi ka panipaniwala no? Pero samahan niyo ako sa paglalakbay na ito at ito mismo ang ating hinanap. Ito ang viral video na talaga namang umabot ng million views sa social media. Sa una pa man ay hindi ako naniwala pero eto na ngayon, pagkakataon na natin makita dito mismo sa lugar ng Quiapo. Atin tutuntunin ang kinalalagyan ng 10 pisong kanin na may kasamang ulam. Tara, let's go! Pero mga kaibigan, bago tayo magpatuloy kung bago ka lang sa aking tahanan, sana po ay pindutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated ka at lagi kang makasama sa ating mga galaan. Tayo po'y gumagawa ng video araw-araw upang maging masaya ang araw ninyo. Let's go! sino po sa inyo ang uh, nakaalala at nakainin yung pastel. Ito po kung tinatawag na saan aabot yung sampo mo. Dito po yun sa lugar ng Quiapo. At nandito tayo ngayon. Oh. Tingnan nyo mga kapatid. Weeks. For 2 weeks naman yan. Magkano naman ang ganyan? 100. 100. Puro ganito siya. Itong sampo, may kanilang na kwanton. oh, may kanilang. Dito ay pwede kang bumili ng pastel lamang, 100 daw. Pero yung binalot, na kanin at may binudbud na pastel. Yan ang 10 piso. Mabubusog ka na. Siyempre. Oo, araw-araw. Araw-araw. Eh, so tingnan yung mga kaibigan. Ayun, eh, dinarayo dito. Ang lahat na kapila. Sila, karami-rami. Kahit yung mga anak, minsan yung mga anak ng mga insik dito rin. Dito rin kumakain. Oo. Isa sa nakakatatuwang sinabi ni tatay, kahit yung mga anak ng Enchi, dumadayo para kumain lang ng pastil. Uh, Apat? Ilang binili mo kuya? Apat? Apat na pastel? Grabe, apat. Si kuya naman ay bumili ng apat na pastel halagang 40. Ayan, o di ba? 40 may apat ka ng uh, balot ng pagkain. Aba talaga naman, sobrang napakamura. So, ayan mga kaibigan. Eh, ito mga kaibigan yung nag-viral sa Facebook. <laughs> Saan aabot ang 10 piso mo? Dito lang po yan. Sa anong anong lugar to? Anong kalsada? Bautista. Oh, malapit lang dito sa may ano. Uh, ano ba yan? Kaya po. Ang nakapagtataka dito, dumarayo at kumakain, tinatanggilik ng kahit na sinong tao. Mayroon nakakita tayong dito nakasakay sa motorsiklo, galing pa ng malayong lugar, pumunta lang ng po upang makatikim at tumangkilik ng pastil na ito. Aba talaga naman, napakamurang pagkain. Ano pa? Ano pa? Akalain, akalain mo yun mga kasama. Dito lang, sa Bautista Street, lugar ng Quiapo, ay eh, talagang ah, napatunayan natin sa 10 piso. Pwede ka nang mabusog. Pang-ekonomiya, ika nga. Aba talaga naman no, oh, tingnan ninyo ang mga tao nakaupo at pumipila na kumakain at tumatangkilik sa pastil na ito. Matagal na itong tindahan na ito ng pastil dito at talagang marami nang tumatangkilik dito maging sa malalayong lugar Talaga namang tunay na maabilidad ang Pinoy pagdating sa pagkain. Aba, hindi mawawala ng diskarte. Kulautong pangmasa, pero masarap naman ang lasa. O, oh, baka gusto mo rin tumikim ng pastil. Halina, dayuhin na ninyo ang lugar nito. Dito lang sa Quiapo, Bautista Street mga kaibigan. Pagkaakyat mo lang ng underpass, ay nako, makikita mo na itong mga tindahan ng pastil. O, oh, di ba? Di ba? oh, ba? ng mga kaibigan, shoutout na sa ating mga kaibigan at mga kaagapay na tumutulong po sa ating channel para naman na uh, mas lalong mapalakas pa ito. Andyan po ang Prince Life Mother U- UXE, siyempre ang Team Ayuda Revive, Team Bornival, of course ang Team Budol, Team Banana, at kasama natin mga kaibigan, ang Team Pima. Yes, mga mga love shoutout po sa ating mga kaibigan. At tulad nila Kapangarap Vlog, siyempre si Motivation Collective Channel, uh, ah, Normen Leon, Ken Celisti, Lin Herakawa, Raul Saplor, Channel ang aking katrupa, Swiss Pandi, Kapangarap Vlog, Malditang Pasaway, Roberto, Roberto Rodriguez, Joderis, Biki TV, Chuan Channel, Welver Machua, Clarita Di Mayuga, Triple A Butublan, Onyaka Angel Teen, Rizal W, Bundok Tralala, Dat Gonzalez, Los Bimin Band, my mother's diary, wandering, Amapia Almero. Yes, magandang magandang araw mga kaibigan and maraming salamat. Sana po ay nag-enjoy kayo dito lang po sa ating pastil, ang pinakamurang pagkain sa Quiapo. 10 piso lang, may kanin ka na, may ulam ka pa. Ako pumuli si Taong Gala at hanggang sa muli mga kaibigan. Babay muna pansamantala. Thank you.